ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಹಿರಿಯರು ಪೂಜ್ಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಚಿಹ್ನೆ ತೆನೆ ಒತ್ತ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಪೂರ್ವಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಮ್ಮಚಾಮರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿತ್ರನ ಹಿರಿಯನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಇದು ಮುಂದಿನ ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಒಡೆದು ಆಳೋ ನೀತಿ ಮಾಡಿಸೋದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಡೋ ನೀತಿ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಯಾರು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಂಘ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೈತರ ಪಕ್ಷ ಬಡವರ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಹಿತ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಓಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕುಮಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಐದು ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಜಾತ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು